las pequeñas y grandes diferencias cuando lo que se va a jugar es un futuro lleno de conciencia, nos han ganado la batalla, una otra